Hei, salut! Astăzi vreau să îți vorbesc despre a colora. Uh, mulțumesc, Mirela! Uh, prima dată am filmat un curcubeu pe care mi l-a arătat Mirela acum câteva zile și nu s-a auzea prea bine și a trebuit să schimbăm uh, filmarea. <clears throat> și pentru mine a colora înseamnă așa cum te-am obișnuit că um, e puțin mai filozofică explicația. Înseamnă a vedea lucrurile nu numai în alb și negru, care am înțeles că nu sunt culori, ci a le vedea în nuanțe, în tocmai cum este curcubeul. Și dacă un curcubeu atât de frumos pe cer, cu atât de multe nuanțe, există de nu știm, nu știm de unde, cred că și noi putem să facem curcubeu în viața noastră. Pentru tine ce înseamnă a La revedere!